अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना खतरा सखी खतरा हमर बौका बुझ जो बाना के लौका सखी खतरा हमर बौका जो बुझे जो बना के लौका सखी भातरा हमर बौका बुझे जो बना के लौका चियार के ताकत आवे सारा हमर बौका बुझे जो बाना के लौका सखी भातारा हमर बौका बुझे जो बाना तैयारे कोइल बानी ओकरा से हारी पता नहीं मानता रे सागर बिहारी नहीं मानो रे सागर बिहारी नंदलाल ना हमर बौका बुझ जो बना के लौका सखी सैया हमर बौका बुझ जो बना के लौका पसंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो खरझकिया